venga, tío, no. No, joder, no, no, no, no. Ese era el último. Ese era el último. Ese era el último. Ese era el último, amigos. No. El último, los últimos dos clips me los ha contado. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo estoy creyendo. No puede ser. No, no, no, no, no. No, ¿Me, me acabo de pasar Sonic Wave? ¿Me acabo de pasar Sonic Wave? ¿Me acabo de pasar Sonic Wave, tío? ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? <laughs> Me pasas en el cuerpo. tío. Me he terminado Sonic Wave. Me he terminado Sonic Wave, tío. Me he terminado Sonic Wave, tío. Me he terminado Sonic Wave. Se acabó, tío, se acabó. Voy a... Necesito agua. Me, está... Me tiemblan las piernas. Joder. Está ahí. Es que está ahí. Es que no me lo puedo creer. Es que está ahí. Es que está, es que me he terminado Sony Wave, tío, es que no sé. ¡Hostia, tú! ¡Hostia, tú, qué fuerte! ¡Hostia, tú, qué fuerte, tío! <coughs> Está ahí, es que está ahí. Es que no me lo puedo creer, es que está ahí. Es que está ahí, es que me he terminado Sonic Wave, es que no sé. Hostia, tú. Hostia, tú, qué fuerte. Hostia, tú, qué fuerte, tío. Hostia, tú, qué fuerte. Tengo que guardar la partida también. Eso no se me va a olvidar. Estoy muy mareado. Estoy muy mareado, tío. ¡No! ¡Oh, no! Se acabó, he, culminado, el, segundo acto ha, culminado. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No sé, es que no sé. ¡Qué fuerte! Tengo que relajarme un rato. Eso es lo primero, tengo que rajar un rato.